I sommeren 1911 boede Ida og Vilhelm Hammershøi et par måneder i villaens burgeskjul i Frederiksdal. Villaen, som stadig findes, er bygget i 1805 efter tegninger af kunstneren Nikolaj Abildgaard. Stedet inspirerede blandt andet Hammershøj til at male en række selvportrætter. I dag bor arkitekt Jørgen Rasmussen i Spurveskjul. Hvordan opdagede du det her sted? Jamen, alle arkitekter kender det. Ja og barns ben af. Ja. ja. Hvis du er ham, så også malet her. Ja, ja. ja. Du sagde noget, Jørgen, at der havde hængt. Der må have hængt et ovalt spejl der på nordvæggen, ikke? som spejler øh, balkondøren. Ikke? Mm. Og det må være det, han har stået og kigget i. Så han har få sig selv forfra, ikke? Og jo. konen bagfra. Så han har stået nogenlunde der, hvor du står? Cirka her, ja. Og så stabilitet her? Det vil jeg tro. Stabilitet har været lidt længere derovre, ja. ikke? Men vi kender ikke spejlet. Nej. Ja, vi gætter os til Der var ikke noget, der vi købte huset. Det var tomt. Han ser vældig alvorlig ud. Ja. han, han har han... lige et lille smil. Nå. Det drager han kunne godt smile måske. Det kunne han sagtens. Nå. Hvad med det lille bønnehus? Har det ligget der? Det har altid ligget der. Ja. Det hører til slottet. Ja. Så det har han også kigget på? Nå ja. Abelgaard Hammershøj. Ja, og der er også nogen, der har skrevet deres navn. Ja, du kan få. Men ikke Hammershøj. Nej, det er nogle sten. Der er nok noget familie til dem, ja. der boede her. Det var nærmest sådan et øh, matriarkat, det gik i arv fra, fra kvindemenneske til kvindemenneske mm. igen mange år.